посвящен музыке и слуху. Сейчас мой помощник включит первый трек и Тереза отгадает. Очень важная деталь. Песня будет звучать наоборот. Итак, первый трек. Поехали. Твердый я не вижу, твердый я не вижу, перевести плод, Дмитрий. я знаю, что это будет трек. Это «Лобода, твои глаза». Теперь следующий, третий трек. Я знаю. Это была песня «Тайм Это очень... Да. Я очень люблю. Вот, вот, я бы Да! Молодец! Правильно! Давай. Молоко? Да, правильно! Теперь Я... А я Юзефа сыграю. давай сейчас. Ты думаешь? Вы сами так делаете. Пришло время следующего конкурса. И это будет завтра. Кто девчонки? Я. Стефания. Э, это мята. Да, следующее. Сейчас на экране будет одна картинка, где каждый из нас найдет одного отличия. Одного желтого цвета как раз. Жаба да. есть, а жабы нет. Правильно! О, осталось одно третье отличие. Там воротник зеленый, а там воротник красный. Теперь последнее испытание. И сам интересно. Поздравляю вам, вас с 8 марта. Спасибо. Это был канал Матвей Стар. И сегодня мы провели супер мега челлендж. Шестое чувство. Смотрите мои следующие видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте